En la vida solo hay dos días importantes para mí. El día en que nací y el día en que decidí ser en sí y luchar con esto. Me va la vida en todo esto. Con este simple gesto pongo todos mis sueños en tu cesto. Depende de ti que me juzgues con el corazón. No te pido más que justicia hip hop, que seas real como no es la calle es imposible que tus oídos te engañen. Si vives hip hop como forma de vida, no hay salida. O es por moda o es por vida. Necesito cada día mi dosis de rap como un junkie en los suburbios enganchado al crack. Sé que no hay duda y no podré dejarlo nunca. Esta historia me la llevo hasta la tumba. Todo empezó cuando emigré a España. Lo primero que recuerdo es dormir en la montaña. Hasta que mi padre encontró trabajo y dejamos de dormir a ras bajo los naranjos. Y por fin pude comprarme libros para ir a estudiar. Quería demostrar que tengo mucho que aportar, pero eran tiempos del PP y yo era un ilegal. Un niño ilegal en un sistema en el que das igual. Podía entender que la vida depende de un papel, pero no podía creer que la gente fuera tan cruel. Los niños decían, vete a tu país. Sus padres padres les decían, a ese nos acerquéis. La verdad, yo era un niño con pocos amigos todos gitanos, moros y latinos. En esta sociedad no éramos bienvenidos y, como es lógico, muchos nos unimos. Y ahí aprendí lo que significa la fuerza de un hermano que está siempre a tu lado, pase lo que pase, nano. Aprendí que el respeto puede crear familia y que estoy dispuesto a darlo todo por la mía. Teníamos que luchar con toda esa peña facha, dejar de ser chafados como cucarachas. Pero la venganza es un plato que se sirve frío. Ganar al enemigo en su campo era el desafío y así fue como un día empecé a escribir poesía, sentía que podía limpiar la injusticia. El rap me dio palabras y las palabras la fuerza de luchar y elevar conciencias. Comía de la cruz roja y vestía de cáritas. De niño nunca tuve unas ávidas. Eso me enseñó a apreciar lo poco que tengo y a compartirlo con los que tienen menos que yo. Y aprendí que dar es mejor que recibir, por eso doy todo cuando trato de escribir. Aún queda fe, aún queda gente buena, aún queda luz si ves el mundo desde fuera. Aún queda fe, aún queda gente buena, aún queda luz si ves mi vida desde fuera. Sunt mai tare că mă ridic, mă Recuerda, ce te omoară te face mai tare Am venit în Spania a trabajar, no a robar Pot să spun dar nu pot să spun N-am avut de ales, am crescut în altă țară A pierdut sens să aud o casă Mai cumpăr un timbru să-i scriu la bunica și... Uf, mi se rupe inima când o văd pe mama că are șapte munci și a opta Cea mai bună mamă pentru prunci Cât și-a rupt spatele Săracul tata de la o muncă la alta Se mi-ați un nudo la garganta Și când vine acasă obosit de la muncă și zice Am muncit ca să-ți poți îndeplini visul Atunci știu că trebuie să fiu cel mai bun Să lupt, să ajung departe și pentru asta scriu În memoria tuturor acelor persoane Care noaptea asta încă mai dorm sub portocale Toți ce n-au pâine și suferă ca animale Le fric și foame și-au pierdut speranța în cale sale În memoria tuturor imigranților vecini Din toate țările din lume ce se simt străini Vreau să știți că la toți ne ajunge clipa și momentul Infernul și cerul, durerea și medicamentul Întotdeauna capul sus Nimeni nu-ți poate fura demnitatea Nimeni, absolut Escucha este Padre nuestro, todas las personas, todas somos iguales, todos, somos, todos somos especiales. Todos. Yo soy rumano y a mucha honra, soy un dacio orgulloso. Un abrazo a mis hermanos españoles, a todos mis amigos rumañoles, a todos frats inmigrantes de Anglia, Germania, Italia și Tulumi. Salud y nu nunca, nunca, niciodată, de un ați en todo una sus. sus.